Моя дикая Кассандра, игривая подра Засмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил аллегориями Бензин маяк Моя дикая Кассандра, игривая подра Засмевала разум, убивала музыканта Тем тебя на кремленные Когда моя я ты ночь Горячущих словами Любима так и стоит Одежда миротимыми Братима продавцы Нет, но не мизерками Воспевалась биты позабрена Но не ложачина сила Милась умирать и плена Не давалась бросила Просто дали Вот этим кто мне красиво Тем, кто не увидит Это больно Слева красиво Закручивалась уже Нужно перед нами Всегда как-нибудь Дали что хотим Дали что хотим flop is the one that I put Everything